taas täällä. Oh god. Okei, okay, toi oli niin akvardia. Mitä mä just tein? Akvard. Kuolit? Sä vaan menit mun Joo. päälle. Sä vaan menit mun päälle ja sit mä hyppäsin. Ei. GG. Noni. Eikä voittaa. Noni. Mä, mä saan kohta siis webcamin eli tässä ei ole nyt mun kuvaa. Joo. Eli siis, mitä Joo. seuraavaksi ollaan? Seuraavaksi ollaan Super Spliffia. Ok. Joo. Ei me painoin stop. No ei tää on, ei. Niin. tää on, ei tät. Ei. Muu muka. Ähm. Hop. <laughs> mitä itse sulla on no. vikana? No. Kuka hullu on tehnyt tän? Me pois! mä. Pitää käyttää tätä Knight-kittiä, kun mulla ei oo muuta. Paitsi aksemia, mutta mä en jaksa sitä käyttää. Nyt, nyt kaikki, jotka katsoo mun vi, vika, viimeisen vide, sen, sen videon, jonka mä tein ennen uutta vuotta, niin sitten te tajuatte, miksi mä en oo tehnyt videoita, tai me, ollaan tehty, me ei olla tehty videoita, tai miten, mitä höhä, Selvä. Oh, oh vitsi mun puhelin soi. Suuttanut sponges. Vitsi toi oli aika akvaisesti Tappelemaan tässä pelissä. Ja mä oon vitsi kahta hyvää tappelumasteria tässä. Mä en oo masteri. Enkä oo mestari. Etkä myöskään musteri. Etkä myöskään mustardia. Paras rasisti, uh, rasisti vitsiikin. Etkä oo myöskään um, sinappia. Paras, paras vitsi ikinä. Miksi mä edes sanoin ton? Niin, sä tuut häviin, koska mulla on Kuka hitsi tänne ja. tuli? Okei, okay, jos ei vaan puhu chatissa. No. Voi vittu. Öö, tulee varmaan suplyyt. No, sanot <laughs> aika hyvän aika. Okei, okay, sä et sanonut mitenkään hyvin hyvää koma. Ai enpää. Vatsi. No tuu nyt fighttaa. No ei, miksi mä tulin? Noobi. Mä... Tageru on noobi jaksaa fightaa mua vastaan? Kai. Okay. Joo, kun mulla on assassin. Et kun mä, ja mä tuun sua takaa. Ah! Yes. Ei. Ja mä haen. Ei tää mappi. Mä en tykkää tästä yhtään. Mä muistan vielä, kun joku meni sinne glitchi-paikkaan. Kumpi se oli? En mä Se oli mä. Niin, se mä olin. Niin, sä, meni, sä menit jonnekin vitsi maan alle. <laughs> Mä en tykkää tästä mopista yhtään. Mä vihaan tätä. Selvä. Senaume. on Ah, Haista! you! Eikö sä nähnyt, että... Hop. Help. Okei, okay, se ei jahtanut. Jos mä saan oksa. Kiviakse. Morjes. Oh, mä kettu. Ei, mä hävisin. No, okei, okay, okei. Okay. Nice. One combo. Yo, noob, noob, noob, noob, noob, noob, noob. Mä se vedin aika hyvän kompon, Miska. Kyllä aika tuore. Okei, no niin, F5. Tai kuus mä oon pelannut pelaa tämmöisessä koska. Mä oon pelannut. Mä oon pelannut. Ja niin. Mitäs se sleep? Ai niitä sleepattiin vaan täällä. Tää musiikki on kyllä aika. Toi musiikki on hyvä. Hyvä. Usko. Uskon. Mut siis oli. Mä en tapa vielä ketään. Annetaan tässä pelaa F5. Joo, Aa, no, Ei. Se on aika ei. hyvä idea. Joo, kiva! Tää laki. Älä joksa. No joo, ei las... No lasketaan. Kaikki lasketaan. Ei se on se pelin idea. Et sä voi sanoa, että ei lasketa, jos mä teen niinku peli öö, käskee mua. Ei! Miten mä yritin mennä sun eteen. Miten sä kuolit? Mä yritin mennä sun eteen, mut niinku mä törmäsin sun kolmanteen en, lampaaseen. Okei, okei. Okay, okay. Thank kaikille. you for watching. Kiitos, kiitos. kiitos. Thank kiitos. you for watching. Moikka. Moikka, thank Tähän, you for moikka. watching. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka.